Oke okay guys, welcome back to Black Edu channel Karena lagi sepi jualan Saya eh, gabung Saya eh, mau upload video guys Soalnya untuk itu juga lah Pokoknya intinya di sini guys Saya mau reaction tentang review produk lakban knalpot guys Langsung saja ke videonya Oke, okay, itu lakban knalpotnya Nanti kayak buat meredam panas gitu guys dan ini posisinya di motor Harley yang dimana powernya gede banget kita langsung ke sini guys langsung guys Bolanya mantap ya. Hmm. Oke, okay, mantap ya, simulasi lapangan itu nggak berapa itu guys tuh muap jadi uap ya guys karena terlalu panas banget kompresi dari sini sini sekitar itu itu panas 200 nggak tahu sih guys kalau saya alright thank you for the video and then jadi fungsi lakban knalpot itu untuk meredam panas dari knalpotnya supaya si selongsongnya itu guys nggak terlalu cepet uh, melepuh gitu soalnya kan dari selongsong nah selongsong itu yang dilakban itu disitu panas yang benar-benar tinggi di situ guys jadi fungsinya bisa bukan untuk gaya-gayaan soalnya ada juga yang bilang biar, apa tuh biar gaya ya lah beli nah, bukan jadi pokoknya untuk meredam si panasnya dari knalpot kayak gitu guys oke okay. wrap starts burning. Anyway, thought you guys might like to see that. Alright, this is New Jersey. Okay, okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you dude, for your say hi to Khan. Thank you for... Hadir! Ayo, pasti kena. Oke, jadi gitu guys. Jadi jadi jadi jadi jadi ah, jadi gitu guys. Lakban knalpot untuk yang emang pakai motor berbagai. Kalau nggak CB, CB itu yang di modif jadi koper, jadi iya, iya, pakai racer, jadi job style. Itu cocok guys pakai lakban knalpot ini. Yang di mana satu stylish dan satu fungsional. Jadi itulah ya, rating hari ini tentang review produk rating on nah, review okay. kayak gini ini the real definition of ini si eh, siap siap jadi untuk video kali ini itu aja guys jangan lupa like comment dan subscribe oke okay? jadi biar saya lebih rajin lagi guys untuk bikin video oke okay? kalau ada salah kalah atau masukan komen di kolom bawah thank you and see you next video Cause it's you and only